Estamos aquí en San Salvador de Jujuy, Argentina, y queríamos enviar un saludo fuerte de solidaridad internacional con los trabajadores de SPOIT, una empresa en Alemania que está enfrentando los ataques de su patronal que quiere dejarlos en la calle. Vemos como en Alemania, igual que en Argentina, los empresarios se llevan la plata y dejan a los trabajadores en las calles nos parece que, aquí que tanto aquí como allá lo que hay que fortalecer es una salida de los trabajadores, por eso queremos darle toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, eh, porque opinamos que va a ser eh, ampliando esta solidaridad en todo el mundo que, que va a ganar fuerza y los trabajadores van a triunfar. Sí, no hay que aceptar los despidos, se puede luchar por la nacionalización de las fábricas que cierren y ponerlas bajo control obrero para enfrentar los planes de ajuste que en medio de esta pandemia nos quieren hacer pagar los más poderosos en esta sociedad. Fuerza, compañeros. Fuerza.